So hi guys welcome back ये ये मेरा फर्स्ट है कि सेकेंड बार हिंदी में बात करने सो so, मैं आज बहुत टाइम के बाद गेम फिर से खेलने वाला Call of Duty and my name is strong breaker twenty one सिर्फ इसमें मेरा रियल नेम मैं नहीं बता सकता और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ द न्यू गेम क्यों बोले तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे इसलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया सो so, अब स्टार्ट करेंगे हम अपना new game so let's get start अरे तुम हर एक चीज़ बोलते हो लाइक करो फिर सब्सक्राइब करो फिर नोटिफिकेशंस कितने बार बोलना पड़ता है एक बात में रिकॉर्ड कर लूँगा नेक्स्ट टाइम से ठीक है so let's get start so तो हमें ये गेम में छुप क्या करना है मुझे भी नहीं मालूम है सो तो so, पहली बार पहली बार बोले तो ये गेम है पहली बार सो so, इस बार हमें ये चाहिए तो हमें हाइड होना है Oh yeah, we दस तो इधर से हम सब कुछ दे सकते हैं और मेरी बैटरी भी लो है ten nine eight seven six five four three two one So we won, man. तो हमें इन सबको मारना है और मुझे मालूम है कैसे उन लोगों डायरेक्ट उन लोग की जगह पे जाके उन लोगों को ढूंढ के उन लोगों को जब जब मार देना है wait for cross to height oh I don't that So let's get started. so, जल्दी से उन लोगों के प्लेस में जाके हमें उन लोगों को मार के उन लोगों की जिंदगी अरे हम हाँ, जल्दी ढूंढना होगा उन लोगों को खुदा के एक एक चीज को मारूंगा तुम्हारे पास कपड़ों की किट्स हैं कपड़ों की किट्स हैं कपड़ों की किट्स हैं अच्छा तू ये भी नहीं है ये भी नहीं है और इधर भी नहीं है इधर भी नहीं है इधर इधर और इधर इधर भी नहीं और तीन लोग बचे हैं और ये वो आदमी कहाँ देखते हैं और ये और किधर है ये कहाँ जा सकते हैं वो ऐसे कैसे हम इतनी अच्छी जगह छूट सकते हो यस या वी राउंड वी वन तो मैं बनूंगा यही बॉल बनना अच्छा है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा है <laughs> अगर मुझे एक हज़ार सब्सक्राइबर्स दिन ही दिन मिल गए तो मैं अपना फेस बताऊंगा सो so, मैं उधर रहूंगा सोने मालूम नहीं चलेगा कौन हूँ मैं और वो देख पूरे इधर ही ढूंढ छुपे हुए और मैं भी तो Oh, we just dodged. Oh. Uh, yeah, man. Yeah, man. Yeah. Oh, uh... ये है ये ये ये ही एक तो इसे बचना lose. Sorry, what? सो so, हमने ये गेम खेला है आज और और कौन सी गेम अभी खेलें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँ सो बाय गाइस